यसको आर्थिक पक्ष चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभएको त यो ब्याङ्कबाट लोन लिएर हो सुरुमै लोन दिँदो रहेछ अँ दिन दिनुभयो मलाई अरूलाई पनि दिनुहुन्छ त्यस्तो अब सहज परिस्थिति बनेपछि दिनुहुन्छ होइन जस्तो मैले यो ज जमिनमा यति बाख्रा पाल्छु यस्तो यस्तो छ भनेर तपाईँले भनेपछि यो नबनाइकन तपाईँलाई लोन दियो हजुर होइन यो बनाउँदै गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई मैले गरेर मौखिक रूपमा भने उहाँहरू आउनुभयो अनि आएर हेरेर अनि उहाँहरूले मैले यता भवन निर्माण गर्दै गएँ अनि उहाँहरू पनि अगाडि बढ्दै जानुभयो त्यही हिसाबले तपाईँले त त्यहाँ कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गर्नुभएको होला ब्याङ्क भनेपछि उसले तपाईँले कसरी ब्याज तिर्नुहुन्छ कसरी चाहिँ सामा तिर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उसले माग्ने भयो यहाँले दिनु पनि भएको होला कस्तो कस्तो छ त्यो अलिकति बताइदिनु नाफा घाटाको विषयमा होइन जस्तो तपाईँलाई ब्याङ्कले त कति वर्षलाई ऋण दिया होला नि ए यो भित्रमा तिरिसक्नु पऱ्यो नि त हजुर पन्ध्र वर्ष छ पन्ध्र वर्ष हजुर कति कति पर्सेन्टेज कस्तो कस्तो छ भन्नु त ब्याङ्कले साढे बाह्र पर्सेन्ट लिइराख्नु भएको छ ब्याङ्कबाट चाहिँ अनि पछिबाट पाँच पर्सेन्ट चाहिँ फेरि रिफन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ कृषिमा भयो हजुर अँ यो कृषि लोनपट्टि चाहिँ अनि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले नै खातामा हालिदिने कार्यक्रम गर्नुहुन्छ यहाँबाट डाटा पठाइदिनुहुन्छ त्यति ब्याज तिरेको भनेर अनि उहाँबाट चाहिँ त्यो पैसा मध्येको पाँच पर्सेन्ट चाहिँ फेरि त्यही खातामा हालिदिनुहुन्छ यो योजनाको फर्मकै खातामा हालिदिनुहुन्छ तब ए तपाईँको आफ्नैमा आउँछ हजुर तपाईँलाई जानकारी हुन्छ अँ जानकारी हुन्छ पैसा आउँदैछ सरकारबाट भन्ने थाहा हुन्छ थाहा हुन्छ अनि भन्नु त लु तपाईँको अहिले कति बाख्रा छ यो गोठको साइज कत्रो छ हजुर यसमा कति लगानी गर्दा कति हुँदो रहेछ यो एक वर्षको अनुभव भन्नु छ यहाँ यो खोर हजुरको एक सय फिट लम्बाइ तिस फुट चौडाइमा छ बाह्र फुट अग्लो छ अग्लाइमा चाहिँ अनि यता अब यो पहिलो वर्ष भएकोले त्यति खासै नाफामूलक चाहिँ भइसकेको छैन अब सामान्य ब्याज पनि पुग्न चाहिँ पुगिरहेको छैन अहिले चाहिँ तिर्नलाई अब बाख्रा भनेको अब दैनिक जसो आम्दानी दिने खालको हुँदैनन् अब कुखुराले जस्तो अन्डा पारिराख्ने खालको हुँदैन यिनीहरूको अनि त्यो भएर अहिले चाहिँ समस्या भइरहेको अहिले चाहिँ तपाईँ नाफामा हुनुहुन्न नाफाको कुरा भएन अहिले ब्याज तिर्नलाई गाह्रो छ ब्याज तिर्नलाई पनि अहिले गाह्रो भइरहेको अहिलेसम्म तपाईँले बाख्रा बेच्नु भएन बाख्रा बेचियो कति बेच्नुभयो होला लगभग अट्ठाइस तिसवटा जति बेचियो पाठापाठी पाठापाठी अब यसको त किलो हुन्छ नि कति किलो जस्तो बेच्नु होला यो यो मैले लगभग दुई हजार रुपियाँ केजीले बेचेँ कोही अठार सयले त्यही हिसाबले बेचिरहेको छु एउटा कति केजीको सामान्य सामान्य तपाईँको छब्बिसदेखि बत्तिस केजीसम्म भनेपछि बत् ल मानौ ल अट्ठाइस राखौँ नि त छब्बिस र बत्तिसको हजुर अट्ठाइस दुना छप्पन्न भनेपछि पचपन्न छप्पन्नको रेसियोमा बेच्नुभयो हजार हजुर हजुर लगभग लगभग कतिवटा बेच्नुभयो अरे जम्मा जम्मा अठाइस तिसवटा त्यस्तै बेचियो होला पच्चिसवटा राखौँ हजुर हजुर पच्चिसवटा पचास सय हजार राख्यो भनेपछि तपाईँले कति बेच्नुभयो होला त पचास दशमलव पाँच सय पचास बिस दस सय दस लाख पचास हजार लगभग लगभग भनेपछि झन् झन् तपाईँलाई ब्याज तिर्न पुग्यो होला होइन ब्याज उताको खर्च ब्याज मात्र हो यता पनि खर्च हुन्छन् अब तिन चारजना स्टाफ राखेको छ त्यहाँनिर अब स्टाफ खर्च खानेपिन अरू यसको दाना खाना के के छ त्यसको सिस्टम यसको मकै चोकरहरू त्यही मिसाएर नुन हल्का त्यस्तो त्यस्तो गर्नु एउटा भन्नु त तैँले अहिले तपाईँले अहिलेसम्ममा के अरे ऊ पनि गर्नुभयो होला अहिले तालिम पनि लिनुभयो होला पढ्नुभयो होला होइन एउटा बाख्रा लिए एउटा सामान्य रूपमा तपाईँको दुई तिनवटा गरौँ न जस्तो दस बाह्र किलोको पाठाको पच्चिस तिस किलोको त्यो मध्यम स्तरको साठी सत्तरी किलोको अलिक मोटो ठुलो भइसकेको आहारको स्थिति भन्नु त कति कति के के खुवाउनुपर्छ भन्ने अब यो बाख्रामा आहारको कुरो चाहिँ अब मुख्य त यिनीहरूको घाँस नै हो दाना चाहिँ केजीको दस ग्रामको दरले एउटा बाख्रालाई बाख्रालाई एउटा बाख्रालाई पाठा पाठीलाई चाहिँ दुई महिना पछाडि मात्रै अलिअलि खान सिकाइन्छ सुरुमा चाहिँ दुधैले गर्छ सुरुमा दुध दुधैको भर हो बाहिर दुध आएन भने किनेर खुवाउने बाहिर त्यस्तो पर्दा किनेर गाईको दुध किनेर त्यसै पनि दुई महिनासम्म खुवाउन पाइएन हजुर जस्तै तपाईँको तपाईँले भन्नुभयो एक केजीकोलाई दस ग्राम दिनु पऱ्यो होइन दस केजीकोलाई सय ग्रामको हिसाब अब बिस केजीको पनि दुई सय ग्राम पचास केजी हुँदाखेरि पाँच सय आधा किलो त्यो चाहिँ भयो दाना हजुर घाँसको भन्नु त घाँस कति कति खुवाइन्छ सामान्य तौलिन्न होला तर यसो अन्दाजमा अन्दाजमा यिनीहरूले खाने चाहिँ पाँच केजी हो एउटाले बोयहरूले दिनभरिमा पाँच केजी हो वयस्कले पनि वयस्कले पनि अब बट्टामा हालिन्छ अगाउँजी खान्छन् अब कोहीले अलि ठुलाले सात खालन् अलि सानाले तिन साढे तिन त्यस्तै खालन् तर एभरेज हामी पाँच केजीको दरले यिनीहरूलाई घाँस दिन्छ घाँस चाहिँ तपाईँले आफै लाउनु भएको छ कि किन्नुहुन्छ कि आफै लगाएको छ घाँस कतिमा घाँस खेती गर्नुहुन्छ पन्ध्र कट्ठा काटेर ल्याएर खुवाइन्छ हजुर काटेर काटेर ल्याएर अनि कुटीमा ल्याएर कुटी मिसिनमा फेरि कुड्क्यायो सानो सानो हाफ इन्ची जति टुक्रा बनायो अनि त्यही एयरपोर्टमा हाल्यो तपाईँले बाह्र पाल्न सुरु गरेपछि पनि दुईवटा चिसो सिजन आयो एउटा हिउँदमा चिसो भयो अर्को बर्खामा पानीले चिसो भयो हजुर त्यो चिसो चिसो त बाख्राले सहँदैन होला त्यति बेला चाहिँ कसरी मेन्टेन गरियो अब यहाँ घाँस थियो त्यो घाँसै खै गरेरै मेन्टेन गरियो अब चिसो भन्नाले अब बर्खामा चाहिँ अब भुइँमा मात्रै चिसो हुने भयो हाम्रो टाँड बनाएको छ त चिसो पस्नु भएन अब राति जाडो पनि हुनु हुँदैन बर्खामा चाहिँ अब यो सिजन अहिले भर्खरैको सिजन चाहिँ अब चिसो चिसो हुँदैछ अनि खोरको वरिपरि यहाँ हामीले हाम्रै बारीमा तल अलिकति काँस फलेको थियो त्यो काँस काटेर वरिपरि फरिको लगाइदिएको छ अहिले त्यो त बस्ने कुरो त घाँसै भनौँ न जस्तो पानी पऱ्यो हजुर बर्खामा लगातार झरी पर्छ नि हजुर त्यो झरीको सिजनमा त्यो चिसो घाँसको कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ होइन घाँस मात्रै खुवाइँदैन अब जस्तै यो गाउँको छली हुन्छ गाउँको छली पराललाई फेरि कुटी जस्तै काटो पराललाई मात्रै पनि अनि नुन अनि मकैको धुलोहरू मिसाएर चोकर मिसाएर अनि खुवाउने गरेको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ए चिसो भयो भने हजुर अब अब यो अहिले बाख्रा पालनको एक किसिमको लहर पनि आएको छ अनि त्यो छ भने धेरै जसो हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर बस्ने विदेशमा होइन विदेशमा बस्ने अनि विदेशबाट फर्केर आएर पछि बाख्रा पाल्ने कसैले कुखुरा पाल्ने कसैले तरकारी खेती गर्ने कसैले के गर्ने गर्ने कुराहरू भइरहेछ अब तपाईँ अब नयाँ हुनुहुन्छ नि तपाईँले भर्खर स्टार्ट गरेको यो एक वर्षको अनुभवमा तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको हिसाबमा जस्तो तपाईँले सत्तरी पचहत्तर लाख रुपियाँ ऋण लिनु भएको छ होइन पचासवटा तपाईँले बोयरको बाख्रा पाल्नु भएको छ भने अहिलेसम्म तपाईँलाई कति वर्षमा चाहिँ म नाफामा घर जान्छु जस्तो कन्फिडेन्स त्यस्तो केही भएको छ मोटामोटी यसको तिन वर्ष चाहिँ लाग्ला भन्ने मैले बुझेको छु जस्तै यी बाख्राहरू पनि अब बाहिरबाट ल्याए अझै पनि अलिअलि असहजता मानिरहेका छन् यी जन्मेका हुर्केका होइनन् यी माउहरू अनि अनि अरू अरू पनि अब बिस्तारै म्यानेजमेन्ट पछि पनि थोरै बहुत के के कमजोरी रहँदै आएका छन् थोरै बहुत हाम्रै पक्षबाट पनि अनि अनि त्यो सबै म्यानेजमेन्ट भइसकेर बाख्राले पाठा मनकै दिन थालेर उत्पादन आर्थिकै नाफा हुने चाहिँ लगभग मैले चाहिँ तिन वर्ष चाहिँ सोचेको छु तिन वर्षमा कति कमाउनुहुन्छ दुई करोड त्यत्रो कमाइ हुँदैन सामान्य भने जस्तो तपाईँको तिन वर्षमा तपाईँको ब्याज नै एक करोडभन्दा त बढी बढी त्यत्रो अलिक साउ ब्याज गर्दा हुँदैन हुँदैन त्यत्रो अलिक अलिक हुँदैन कि भने जस्तो तपाईँ वर्षमा कति ब्याज तिर्नुहुन्छ अहिले अहिले मोटामोटी लगभग दस लाख चाहिँ तिरिदो होला वर्षमा हजुर भनेपछि त अब तिन वर्षमा तिस लाख तिर्नु भयो एक करोड त ठ्याक्कै पुग्यो यताबाट त पुग्यो पुग्यो होइन साउ ब्याज गर्दा करोड पुग्यो अनि तपाईँको गर्दा त तपाईँले नाफा कमाउनलाई त तपाईँलाई झन्डै डेढ करोड जतिको टर्नओभर हुनुपर्ने नाफै कमाउनलाई होइन ए भनेपछि तिन वर्षदेखि चाहिँ तपाईँलाई कमाइ हुन्छ जस्तो छ अनि तपाईँलाई यो ब्याङ्कमा ऋण लिनलाई कोल्याटरहरू चाहिँ कसरी व्यवस्था गर्नुभएको छ के छ कोल्याटर भनेको अब आफ्नै पनि यो पनि आफ्नै जग्गा हो अनि यो यो पनि ब्याङ्कमै राखेको छ अनि इटेरीमा भएको जग्गा पनि ब्याङ्कमा राखेको छ त्यो छ कति जति करोड पर्ने जग्गा राख्दा चाहिँ पचहत्तर लाख दिँदो रहेछ यो त लगभग छ करोड जतिको हो करोडको जग्गा राख्दा एक करोड पनि पाइएन अब यहाँ यहाँ यहाँ पनि त्यत्रो स्रोत पनि उपलब्ध भएन पचासवटा मात्रै बाख्रा पालेको हिसाबले त्यो पछि पनि हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले खोलाएर जति भयो प्रोजेक्ट अनुसार भयो हजुर प्रोजेक्ट अनुसार चाहिँ भयो अनि यो बाहेक चाहिँ अब जस्तो तपाईँलाई हो नि त अब तपाईँले आफ्नैमा गर्नुभएको छ कोही मान्छेले अर्काको जमिन लिएर चाहिँ गर्न चाह्यो भने त्यसले चाहिँ कसरी यो व्यवस्थापन गर्न सक्छ उसले पनि त्यही हो अब त्यो कलेक्टर चलेन उसको जुन ठाउँ भाडामा बस्यो त्यो चाहिँ चलेन अब उसको अन्यत्र काहीँ छ ब्याङ्कलाई मन्जुर हुने खालको छ भने ब्याङ्कले गर्छन् अनि ब्याङ्कले चाहिँ नि तपाईँलाई लोन दिँदाखेरि तपाईँले के गरेर तिर्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो सोधखोज गर्दैन होइन गर्नुहुन्छ त तपाईँसँग अरू वैकल्पिक आय आर्जनको व्यवस्था छ कि अथवा यसैबाट हो कि अरू केही गर्नु र कोही मान्छेले तपाईँलाई यो बारेमा तपाईँको बारेमा बुझ्न चाह्यो भने तपाईँको सम्पर्क पनि भनिदिनुहोस् न मेरो सम्पर्क अन्ठानब्बे चार एक्काइस छ्यालिस छ सय साठी त्यसमा फोन गऱ्यो भने थाहा हुन्छ हजुर कोही साथीभाइले सोध्न चाहे यो बारेमा नयाँ मान्छेबाट सिक्न खोज्यो भने तपाईँले उहाँहरूलाई टेलिफोनबाट पनि भनिदिनुहुन्छ यहाँ आयो भने तपाईँ बाख्रा पनि दिनुहुन्छ बाख्रा पनि दिन्छ तरिकाहरू आफूले नजानेको कुरा सोधिन्छ पनि उहाँहरूले सोधेको कुरा सिकाइन्छ पनि त्यो गरिन्छ है